Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Nesus dimanapun kalian berada ah, Jumpa kembali bersama Mimi di channel Youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat seputar Ayu Ting Masih yang pertama di sini kita akan melihat keadaan ayah Rozak terkini yang dikabarkan sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami beberapa kendala. Kesehatan Ayah Rojak semakin menurun namun ada sang istri Soleha yang selalu menjaga Ayah Rojak setiap waktu. Beliau adalah Umi Kalsum, istri cantik Ayah Rojak, bunda dari Ayu Ting Ting yang selalu setia menemani ayah Rojak di rumah sakit. Walaupun masih dalam keadaan berpuasa, Umi selalu semangat memberikan pertolongan dan juga masa keperluan untuk berbuka. Nah, kondisi terkini ayah Rojak yang masih di ruangan rumah sakit. Al di sini dari sahabat cepat sembuh ayah. Iya, pasukanku udah bantu pijitin ayah, jagain ayah, hibur ayah. Mas Marji, Igir Made, doain ya biar ayah cepat sembuh. Itulah doa dari Mom Aiting untuk ayah Rojak dan juga semuanya. Meminta doa agar mendoakan ayah Rojak sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti setia kala. Mimin juga mendoakan yang terbaiknya untuk ayah Rojak, semoga cepat pulang dari rumah sakit dan semoga bisa segera pulang ke rumah masa kembali ini untuk keperluan keluarga tercinta. Pastinya Bilkis juga merasa sedih karena melihat sang kakek yang sedang sakit dari rumah sakit. Dan di sini juga Mimin ada beberapa informasi untuk sahabat semua di rumah di sini Mimin menyajikan story Ayu tinting hari ini spesial untuk sahabat-sahabat semua di rumah.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 Alhamdulillah, selamat berbuka puasa semuanya. Kita lagi pada buka puasa. Maaf ya, aku di atas karena tak ada tempat. Selamat berbuka. Pakai kurma dulu, tiga. Hmm. Aduh, aduh, aduh. Memang kakakku yang satu ini sangat pengertian adiknya sampai dikirimin donat ya Allah sampai botoh-botoh banget ini donat makasih AA sayang, selamat buka Nah, paling enak malam-malam nih nyemilain ini tape ulinya Nurul Ragi Rustami.